Е, Я почитав історію вашої хвороби. У вас дійсно все досить серйозно. Лікар, у мене сьогодні побачення з моєю дівчиною, і в мене зависимості це ракосічки. Вона заважає мені зустрічатися з жінками, я не знаю, що робити. Допоможіть мені, будь ласка. Ну, знаєте, я професіонал своєї справи, я вам зможу допомогти. Вам зараз доведеться лягти. Все, ви закодіровані від сира косічки. Впрочем, весь подготовленный, интригованный Я с тобой встречи жду Ничего уже не хочу Я лишь один нюанс Дай мне не останешь шанс 000, пришел, любима косичка. мені півас, лице міняє окрас. Энергия теряя запас я вже не космос стас. Я одинокий стою, потеряв все, що люблю, но есть один момент, нафига цей експеримент. Три ноль данная нічка, я сиркусічка, мій сиркусічка, щастячка ти мого птичка. сіркосічка, мій сіркосічка, це офігенна звичка, жарти косичку, жарти косичку